Hola, avui us explicarem com funciona el PUC. El PUC és el servei de préstec consorciat gratuït que permet als usuaris sol·licitar i tenir préstec documents d'altres biblioteques del CEBUC. Per demanar un document d'una altra universitat podeu fer-ho de dues maneres. Via web a través del catàleg col·lectiu. I també podeu demanar el document in situ. Quins usuaris poden fer servir el PUC? estudiants de grau de primer i de segon cicle, estudiants de postgrau de tercer cicle, màsters i doctorants, personal docent i investigador de les universitats, personal d'administració i serveis i altres usuaris autoritzats. Per sol·licitar un document a través del PUC és imprescindible. Portar el carnet de la UDG. Està donat d'alta a la base de dades d'usuaris. No tenir préstecs vençuts. I no està bloquejat a la teva biblioteca. Es deixen en préstec els documents disponibles i els audiovisuals. I no es poden deixar en préstec els documents exclosos, les obres de referència, la bibliografia recomanada i tot el material informàtic i audiovisual com els portàtils o els auriculars. Si el document sol·licitat està disponible a la vostra biblioteca, tampoc no es pot demanar a través del PUC. En cas de devolució dels documents amb retard, s'aplicarà un dia de penalització del servei per cada dia de retard i per cada document. Podeu trobar informació més detallada al web de la biblioteca.